like a girl. Living is made, she love like a girl. Gib nicht du. Ich bin uns Modi, eine kleine Prinzessin. Aber nennst du mich so, dann wird ich hässig. Ich komme im V, auch shooten. Ihr werdet noch sehen, es wird mich brauchen. Sag mir einfach nicht, du kannst es nicht. Sag mir einfach nicht, du bist blöd. Sag mir einfach nicht, look, ich kann es besser. Weil ich ein Cute bin, ist sowieso fresher. Roma Oostelanga. Die Mutterschaft nimmt Kraft, die Mutterschaft nimmt Steuer anerkannt werden. 8. Die Prozentzahl Vergewaltigungen, die angezeigt werden. 9. Die Bundesrätinnen seit der Gründung dieses Bundesstaates. 25. Die Anzahl Tage zwischen zwei Femizide. 42 die Prozentzahl Frauen im Nationalrat, auf die wir ach so stolz sind. 350.000 die Frauen in Armut in diesem Land, obwohl wir uns zu Tode krüppeln. 430.000 die vergewaltigten Frauen in diesem Land. Eine Milliarde die Stunden unbezahlter Kinderbetreuung pro Jahr. 108 Milliarden Franken der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen 248 Milliarden der Betrag, der die Gesellschaft den Frauen jedes Jahr für ihre unbezahlte Arbeit erschuldet. Und sie fragen uns, wieso wir streiken. einen ganz kräftigen, lauten Applaus für die Koordination dieses Tages für das Frauenstreikkollektiv in Bern. Camp made she fight like a girl. Rain made she run like a girl. Dear Venus made she love like a girl. keep me too.